Всем привет, друзья мои! Я рада вас приветствовать на моем канале. Канал мой называется Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Как всегда, у нас утренний эфир в 11, но сегодня мы на час позже, потому что у нас были проблемы с эфиром. Как э, вы помните, позавчера были очень серьезные проблемы с эфиром. Э, я вам даже э, не рекомендовала тот канал, э, ту связь, которой э, пользовалась я, поэтому, а эта связь называется именно LifeSell. Я рассказывала, что почему-то в нашей стране так заведено взять деньги, а качество не предоставить. Поэтому мы все с вами и боремся с такими вот производителями некачественными, чтобы все-таки не зря, не просто был э, клич такой «Украина – это Европа», а чтобы мы действительно жили и предоставляли наши производители нам услуги качественные, такие как в Европе, и чтобы если уже произвели продукцию, то это было качество. Это касается и связи. Поэтому сегодня э, в эфир я вышла не в 11, как всегда, а на э, час позже, пока восстанавливали связь, пока пытались восстановить связь. Вот. Но, возможно, я найду качественного, э, качественного поставщика услуг. Хотя в нашей Украине почему-то э, я пока не вижу такого. Но будем надеяться на лучшее. Поэтому, друзья, еще раз э, всем привет. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Э, на, на, у нас все время интересно. Я сегодня загрузила вам видео э, экскурсии по Днепропетровске. Экскурсии называются «Урочище тоннельной балки». Мы позавчера с Анжелой ездили велосипедами, и я так вот э, э просмотрела, это получается около 30 километров мы проехали. Мы проехали всю тоннельную балку, а обратно мы возвращались улицей Космической. У нас такая есть большая космическая горка. И об этом всем я вам рассказала в своей загрузке и загрузила это видео. Друзья, присоединяйтесь э, к моему эфиру, присоединяйтесь э, к моему каналу. Заходите почаще ко мне гости на мой канал. Будем дружить. Я вам пишу э, всем здравствуйте. Это для того, чтобы показать, что чат, чат у нас работает. Чат работает. Чат у нас работает. Э, и э, сегодняшний эфир у нас, как всегда, утренний был в 11 часов, сейчас уже получается дневной. Сейчас 11.55, сегодня у нас 20.05, 20 год. Кто э, не заплатил зарплату, должны знать, что по 23 число надо заплатить зарплату, заплатить ЕСВ и заплатить налог на зарплату. Это производственников и ФОПов, э, и к ФОПам говорю. Но, э, конечно, э, на май месяц э, наше правительство все-таки внесло изменения – и э, в мае месяц ЕСВ, ФОПы первой, второй группы могут за себя не платить. Первая, вторая и третья, по всей видимости, группы. Э, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать? Первое, как всегда, у нас самые свежие новости. И даже не думайте, э, все-таки мы отбираем самые свежие новости. Далее мы с вами Э, у нас рубрика «Улыбнитесь». «Улыбнитесь», где мы будем, э, я вам расскажу некоторые свои анекдоты, и, может быть, кто-то из, из вас присоединился на мой канал, на мой эфир сейчас. Э, тоже прошу вас, пишите свои анекдоты. Мы их прочитаем в эфире. Следующим у нас будет камень, очень прекрасный камень. Я вам сегодня хочу рассказать камень, который укрепляет семью. Этот камень называется амазонит. И в конце моего эфира, как всегда, сегодня у нас будет викторина «География мира», небольшая зарядка для ума или фитнес для ума, э, где я вам задам 10 вопросов. Тот, кто ответит 10 вопросов, у нас э, остался наш прекрасный браслет. Мы все так же, я все так же победителю 10 вопросов отдаю этот прекрасный браслет. Таким образом мы и познакомимся. Вот такой вот план у нас нашего эфира на сегодня. И э, начинаем, начинаем с новостей. В США выпустят консервированное вино в жестяной банке. На Бангладеш и Индию надвигается сильнейший за десятилетие суперциклон. Палестина вышла из всех соглашений США и Израиля. В Германии свыше 20 тысяч медработников заразились COVID-19. В России количество инфицированных коронавирусом достигло почти 300 тысяч человек, а всего в мире почти 5 миллионов. Все американские штаты частично возобновляют работу предприятий. В Германии изолировали общежитие с беженцами, где произошла вспышка коронавируса. В Венгрии запретили менять пол. В ЕС одобрили программу на 100 миллиардов евро для сдерживания безработицы. Автомобильный рынок ЕС обвалился из-за пандемии. В Молдове будут требовать от США экстрадиции Плохотнюка. Под Москвой разбился военный вертолет. Экипаж погиб. Вот такие вот новости на сегодня. И э, за минувшие сутки погода у нас была неплохая. Сегодня э, наш гидромедцентр, я вам говорила, что наш гидромедцентр самый прекрасный и самый... Э, и самый, э, быстро хотела сказать это слово, то есть никогда не обманывает. Самый правдивый у меня гидромедцентр – это моя собачка Буся. Так вот, она нам говорит, сегодня у нас ночью прошел такой вот теплый, такой моросящий дождик был. Сейчас у нас э, переменная облачность. На сегодня дождя не будет и идет похолодание. Похолодание идет, мы видим мы видим похолодание у нас идет откуда? Еще раз вам прочитаю эту новость. На Бангладеш и Индию надвигается сильнейший за десятилетие суперциклон. То есть Бангладеш и Индия, у них будет сильнейший суперциклон, а у нас будут отголоски. То есть вот это вот похолодание, это отголоски вот того суперциклона. Такие новости были на сегодня. Э, то, что происходит в мире, то, о чем э, рассказывают интер... Так, нормально, да, есть? Меня все видят, друзья. Видим, да? Я думала, опять у нас проблемы с эфиром. И сейчас у нас с вами рубрика называется «Улыбнитесь». Поэтому э, чат у нас работает – Присоединяйтесь, друзья. Я вам написала, что чат работает. Присоединяйте. Присоединяйтесь к нам. Сейчас у нас будут анекдоты. Э, сейчас в нашей рубрике анекдоты. Я вижу, кто-то ко мне уже присоединился. Всем добрый день. Кто решил поучаствовать в моем эфире. Итак, наша рубрика «Улыбнитесь». Разговор по телефону. А у меня жена выписывает журнал «Кретинка». Да не кретинка, а крестьянка. Ну ладно, ладно, крестьянка. Так вот, дома ни копейки, а эта крестьянка еще какой-то журнал выписывает. Витек, вот почему у тебя так женщины любят? Ну, просто, во-первых, я умен, во-вторых, красив, а в-третьих, добр. И почему же ты до сих пор холостой? А вспомни-ка, во-первых, «Бери пример с меня», – строго говорит мама дочке. «Я уже 20 лет замужем, и все это время обожаю только одного единственного мужчину. Он – любовь всей моей жизни». «О, Боди, Боди, представляю, какой будет скандал, когда папа узнает». Джентльмен это мужчина, который, пригласив девушку к себе домой посмотреть гравюры, показывает ей гравюры. «О, здорово, братан! Как делишки? Ты кто? Не твое дело. Отвечай на поставленный вопрос». В нашей рубрике «Улыбнитесь, проверь себя» Итак, клиптоманией психиатры называют непреодолимую страсть к, и говорю подсказки. Первые – рыбалке, б – коллекционированию, в – воровству и г – музыке. Итак, правильный ответ. Итак, правильный ответ – это В. Что невозможно найти внутри глаза? А коробочки, Б – палочки, В – колбочки, Г – сетчатку. Итак, внутри глаза невозможно найти правильно коробочки. Какой из этих городов расположен не в Испании? А. Толедо. Б. Сарагоса. В. Барселона. Г. Акапулько. Акапулько нету. Это Г. Здание этого театра было построено позже остальных. А. Сиднейская опера. Б. Парижская опера. В. Венская опера. Г. Ласкала в городе Милане а позже всех остальных была Сиднейская опера построена. Какой музыкальный инструмент не имеет струн? А. Тромбон. Б. Банджо. В. Клавесин. Г. Альт. Не имеет струн тромбон. Автор первой пьесы о Фаусте. А. Йоган Гёте. Б. Фридрих Мурнау. В. Кристофер Марло и Г. Шарль Гюно. Правильный ответ это будет В. Кристофер Марло. Этот витамин наша кожа получает, когда мы греемся на солнце. А – витамин А, Б – витамин В, В – витамин С и Г – витамин Д. Это у нас будет витамин D, а вопрос под номером Г. А ответ под... Сколько звезд на флаге Китайской Народной Республики. А. Три звезды. Б. Четыре. В. Пять звезд. Г. Ни одной. Правильный ответ – пять звезд. Такие вот у нас была такая рубрика «Улыбнитесь». И далее мы поговорим с вами о наших камнях. Итак, энциклопедия камней у нас сегодня будет прекрасный камень, который называют даже женским. Это камень амазонит. Амазонит. Камень амазонит еще э, называют камень амазонок, либо же его еще называют каменем амазонок. Сейчас я вам показываю... Так, ну, сейчас я вам показываю, это сам минерал. Минерал амазонит. Э, вообще еще его называют, что это камень, укрепляющий семью. Сам минерал – это полевой шпат различных оттенков, образует крупные блоки и друзы кристаллов. Происхождение названия э, вроде бы как камень с Амазонки, но камень на, Амазонках, никак, на Амазонке никогда не встречается. Скорее всего, этот камень связан с, э, именно с Амазонками, с самими женщинами амазон, амазонок. Сейчас я вам покажу, э, какие прекрасные... Это такой минерал у нас, да? Еще раз посмотрим. Красивый минерал. Видим, что сам минерал – это полевой шпат. Полевой шпат различных оттенков. И вот таких вот крупных кристаллов этот полевой шпат. Вот такой вот красивый полевой шпат. Этот э, камень зачастую путают с бирюзой. Зелено-голубой цвет минерала действительно напоминает оттенок бирюзы. Амазонский камень, как его называют, называли в древности – получили свое прекрасное имя в честь знаменитой реки Амазонки. Но по другой версии, как мы уже поняли, название связано только с амазонками. Это легендарными красавицами и вои... воительницами, женщинами, которые воевали и побеждали, очень часто побеждали мужчин. Это очень э, как говорят ученые, очень правдоподобная история, гипотеза, поскольку амазонит с глубокой древности являлся символом женской красоты и независимости. В царстве амазонок слабый пол каким-то удивительным образом обрел магическую силу. Бесстрашные девы одерживали многочисленные победы над мужчинами в самых беспощадных сражениях. Э, именно женские украшения из амазонитов также находят при раскопке, именно и находят при раскопках э, скифских курганов от Приуралья до Дона. Это подтверждает э, ритуальное использование амазонского камня древними женщинами-воительницами. Ну и надо также отметить, загадочные скифские всадницы отличались отменным вкусом. Древние амазонитовые украшения эффективны и безупречно очень красивы. Носили также амаз... амазонский камень и американские индейцы, и древние египтяне. В гробнице фараона Тутанхамона найдено множество амулетов Перстни и бус из амазонита, э, которые было оправлено в серебро. Амазонит не считается драгоценным камнем, но он очень красив. Когда рассматриваешь амазонский камушек вблизи, охватывает какое-то непредсказуемое чувство. Сейчас я вам покажу сам этот камешек амазонит. Многие из вас, наверное, его видели. И вот когда рассматриваешь амазонский камушек вблизи, охватывает какое-то непередаваемое чувство. Ты прикасаешься к самой древности, сложная многогранная структура камня. Камень. сложная, вот такая вот многогранная структура камня и экзотический оттенок, как магнит, притягивает взгляды окружающих. Его чистая и яркая палитра напоминает божественный цвет теплых океанских вод на курортах Доминиканы, Маврикия, освежает энергетически и очищает душу при попадании солнечных лучей на поверхность и при ярком искусственном освещении камень отсвечивает практически алмазным блеском и смотрится солидно. Кольца, запонки, броши с амазонитами являются ярча, ярчайшим образцом ювелирных украшений. Вот такие, такой прекрасные такие камни амазониты. Сейчас я вам покажу, друзья. Я подобрала здесь для вас еще этот я показывала, вот такие вот, возможно, вы видели, возможно, вы видели такие камни, а, возможно, а может быть, покупали, но просто не знали, что это азонит, амазонит. Амазонит могут носить практически все женщины – Астрологически минерал связан с Луной. Мне даже кажется, что иногда на рынке нам и предлагают, говорят, лунный камень, а это именно и есть вот этот амазонит. Он подходит абсолютно всем знакам зодиака. Особенно эффективно работает с весами, близнецами и водолеями. Также большое влияние минерал оказывает на представителей таких знаков зодиака, как Овен, Рак, Телец, Скорпион – камень помогает стойко выдерживать все превратности судьбы, побеждать конкурентов по бизнесу, ладить со всеми членами семьи. Кольцо с амазонитом лучше всего носить на среднем пальце. Интересно, что амазонский камень подходит не только активным и независимым девушкам, но и дамам с противоположным характером, спокойным, нежным и ласковым – которые являются традиционными хранительницами домашнего очага. И в этом нет ничего странного, ведь самые спокойные женщины, как правило, имеют железный характер и неизгибаемую волю. Сегодня хозяйка колдует по дому, а завтра, если того потребуют особые обстоятельства, станет непобедимой воительницей. Амазонский камень воздействует на женскую энергетику очень аккуратно, проникая в самую глубину загадочной женской души. Красивый минерал гармонизирует энергетические поля, создает обстановку покоя и постоянства. Воздействие минерала укрепляет семейные узы, вселяет веру в высокие чувства. Астрологи рекомендуют приобретать украшения и изделия с мазонитами в день бракосочетания – в этот по-настоящему священный день можно пожелать самого сокровенного. Эмоциональный и энергетический подъем свадебного торжества поможет вашему желанию сбыться. В Европу амазонит привез французский кристаллограф Роме де Лиль в конце 18 века – вот такой амазонит он привез. Сейчас я вам покажу его. О, это именно вот тот амазонит, который привез э, в Европу Рома де Лиль в конце 18 века. зелено-голубой камень сразу же пришелся по душе европейским модницам и представителям знати. Экзотически яркий амазонит существенно освежал туалеты дам, преображая их аристократический облик, добавляя ту неповторимую изюминку, на которую просто невозможно не обратить внимание. Помимо Европы, амазонский камень использовали – и в Древнем Египте, в Древнем Китае, Центральной Америке. Древние люди использовали минерал для изготовления бус, серег, перстней, ритуальных амулетов. И из амазонитов вырезали, и сегодня вырезают потрясающие камнерезные художественные изделия, шкатулки, вазы и, конечно же, каша, кабашоны, вставки в ювелирные изделия. В Государственном Эрмитаже можно полюбоваться великолепными вазами, столешницами э, в Эрмитаже России и другими изделиями из амазониты, которые были созданы на старинной петерговской гранильной фабрике в 18-19 веке. Вот такой прекрасный э, камень амазонит, который Э, который, как мы э, с вами поняли, назвали в честь именно амазонок. Э, значит, именно амазонит, вот то, что есть в Эрмитаже в России, да, хочу вам еще раз сказать, что и пуговицы раньше делали, пуговицы парадных мундиров, изготовлены из этого минерала. И вот пишут о да, самые главные, самые мистические э, свойства, которые уделяют, так как я вам и рассказала, это, этот камень способствует укреплению семейных отношений. В лечебных же свойствах то, что обратили внимание, что амазонит улучшает вид кожи, врачует нервное истощение – это то, о чем вот э, рассказывают ученые и астрологи. Украшает амазонит э, знаменитую драгоценную карту СССР в Эрмитаже. Это настоящее художественное явление, которое удивило весь мир в 30, 1937 году. Эта карта выполнена из множества самоцветов, и драгоценных камней, 45 тысяч пластин, аквамарин, лазурит, яшма, горный хрусталь, опалы и многое другое. Все равнины и низменности СССР выполнены в зеленом цвете на драгоценной карте, выложены именно амазонитом. Э, панно карты имеет размер э, 5910 на 4500 миллиметров или же 26,6 метра квадратных. Вот такая громадная драгоценная карта СССР. Произведение искусства полностью сохранилось и в настоящее время находится на реставрации, но все-таки оно есть. Где же находится амазонит? Амазонит имеет магматическое происхождение – природе он встречается довольно редко. Добывается в России на Урале, именно Вишневые горы, на Кольском полуострове. Самое известное российское месторождение – это гора Парусная и гора Плоская в Лавозерском районе Мурманской области. Здесь добывают мазонит э, довольно чистый, очень поразительной такой вот чистоты. Также амазониты добывают в Бразилии и на Мадагаскаре, в Индии, Намибии. Наиболее качественные кристаллы являются дорогостоящими коллекционным материалом. А вот еще о магических свойствах амазонита, что э, Э, древние народы э, России, они использовали амазонит, чтобы защититься от солнечного удара, снять головную боль. Монголы и сегодня очень высоко ценят амазонит, и он у них э, является талисманом, который способствует укреплению семейных отношений и дружественных связей. Амазонит всегда и для всех актуален. Он во многих культурах считается камнем семейного счастья, минерал, который способен укрепить фундамент семейных отношений, наладить взаимопонимание между супругами, что востребовано во все времена и всегда. Ну и амазонский камень – это все-таки покровитель женщин. Он не только гармонирует вам энергетическую защиту, но и будет всячески помогать в быту. Если вы не любите заниматься домашней работой, амазонит прибавит вам необходимого терпения и желания делать свой дом чище, светлее и уютнее. И у вас появятся силы хозяйничать часы напролет, не, испыт, не испытывая при этом никаких тоскливых и неприятных ощущений такой прекрасный камень ама, амазонит, который еще называют камнем амазонок или же камнем укрепления семейных уз. Камень семейного счастья, амазонит. Амазонит. Такой замечательный камень. И, друзья, э, в, законче... в окончании нашего эфира у нас с вами 10 вопросов для разминки, для фитнес. Называем, называем его фитнес для ума. Итак, первым вопросом в нашем фитнесе, в нашем умном фитнесе, первый вопрос – это... Начинаем викторина. Наша викторина, друзья. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. И выигрывайте приз. Сегодня приз еще раз показываю вам, друзья мои, приз, вот этот замечательный браслет. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Какое полезное ископаемое при добыче может быть целиком использовано с одновременным улучшением природной среды. Какое? полезное ископаемое при добыче может быть целиком использовано с одновременным улучшением природной среды. Какое полезное ископаемое при добыче может быть целиком использовано с одновременным улучшением природной среды. Это торф, друзья. Следующий вопрос. Между какими морями лежит Малая Азия? Между какими морями лежит Малая Азия? между какими морями лежит Малая Азия. Итак, между какими морями лежит Малая Азия? Малая Азия лежит между Черным и Средиземным морем. Следующий вопрос нашей нашего умного фитнеса. Какое море самое большое в мире? Какое море самое большое в мире? Какое море самое большое в мире? Саргасово море. Следующий, друзья, вопрос нашей, нашей умной фитнес-зарядочки или же нашего фитнеса для умя, ума. Итак, еще в древности жители горных районов Таджикистана знали, как ускорить таяние снега и льда в горах. В чем заключается этот способ? Еще в древности Итак, в чем заключается способ увеличить, увеличить таяние снега и льда в горах? В чем заключается способ? Что делали люди? Они покрывали, покрывали снег или лед, снег или лед они покрывали снег или лед слоем, слоем золы или земли, золы или земли, слоем злы, сажи или угольного порошка, которые, пишем, которые притягивали солнечные лучи Или напишем так, которые на солнце. На солнце сильно нагревается. Вот поэтому и таким образом и э, лед, и снег – быстрее таял. Следующий. Какой штат США назван в честь французского короля? Какой штат в США назван в честь французского короля? Какой штат в США назван в честь Итак, штат Луизиана в честь Людовика 13. И следующее. Назовите самый большой полуостров в Европе. Назовите самый большой полуостров в Европе. Это у нас скандинавский полуостров. Итак, у нас еще осталось 4 вопроса. Следующий вопрос, друзья. И говорю, что наш, наш подарок, прекрасный, замечательный браслет, ждет своего победителя, ждет, очень долго ждет. Как сейчас называется остров, который Христофор Колумб назвал эспаньолой. Эспаньолой, как сейчас называется этот остров. Как сейчас называется этот остров, который Кристо, Кристофор Колумб назвал Эспаньола. Это остров Гаити. Следующий вопрос. Следующий вопрос, друзья, у нас это вот такой. Ой, прочитать надо. Знаете ли вы, что означает слово «лава» в переводе с греческого языка? Лава. Лава в переводе с греческого языка – это это каша. Каша. И вот такой, друзья, прекрасный браслет ждет, ждет, никак не дождется своего победителя. Следующий вопрос. И осталось два вопроса. Нашей викторины «География мира». Следующий вопрос – тантал, ниобий, цезий, германий, цирконий, литий, стронций, рубидий, рений, индий. Это редкие металлы, но многих из них в природе вполне достаточно. Почему же они считаются редкими? Жду Ответ, друзья, наш победитель получит подарок. Почему они называются редкими? Потому что все эти элементы крепко связаны с сопутствующими элементами. Добыть их в чистом виде очень и очень трудно, потому что добыть их в чистом виде очень трудно, потому что у них сопутствующие элементы. И последний наш вопрос нашей прекрасной викторины географии мира или же фитнеса для ума. Назовите Второе по величине государство Южной Америки. Назовите второе по величине государство Южной Америки. Второе по величине государство Южной Америки. Итак, второе по величине государство в Южной, Южной Америке – это Аргентина. Вот это был наш последний вопрос на сегодня. И, к сожалению, э, мало присоединилось к нам. К сожалению, еще не угадали, не угадали и не выиграл никто прекрасный, такой вот прекрасный браслет. Такой прекрасный браслет, который ждет своего хозяина. Ждет своего хозяина. Чем-то похожий на кварц. Ну, ну, приятный на ощупь. Очень приятный на ощупь. Поэтому, друзья, будем и дальше разыгрывать. Присоединяйтесь, дорогие мои. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Заходите. У нас всегда в 11 часов эфир, где мы в конце у нас фитнес для ума, я его так назвала, э, из э, географии мира. Э, мы разгадываем, отгадываем викторину, поэтому присоединяйтесь и выигрывайте приз. Очень приятный на ощупь приз. Э, на этом я буду заканчивать свой эфир. Желаю вам, друзья, счастья, здоровья, берегите себя и своих близких и родных. Подписывайтесь на мой канал, заходите ко мне в гости и будем дружить. Всего хорошего, до новых встреч!